کاربرد و استفاده از another words در انگلیسی In other words معنیش میشه به عبارتی دیگه با کلماتی دیگه به بیانی دیگه کاربردش کجاست وقتی بخواید منظوری رو به شکلی ساده تر یا به شکلی دیگه بیان کنید یا وقتی بخواید توضیحی به گفته قبلی خودتون اضافه کنید از عبارت another words در ابتدای جمله یا در قسمتی از جمله میتونید استفاده کنید چند تا مثال رو با هم کار کنیم I don't even like you in other words I hate you من حتی از تو خوشم نمیاد به عبارت دیگه از تو متنفرم Frogs are amphibians. In other words, they live on the land and in the water. قورباغه ها دوزیستن. به عبارت دیگه هم در خشکی و هم در آب زندگی میکنن. Does she have the right work experience and skills? In other words, can she do the job? آیا اون مهارت مناسب و تجربهش رو داره؟ به عبارت دیگه آیا اون میتونه اون شغل رو انجام بده؟ He has another appointment on Thursday. In other words, I don't think he will be attending your gathering. او پنجشنبه قرار دیگه ای داره به عبارت دیگه بعید میدونم به جمع شما بپیونده. The weather was terrible. The plane took off several hours after the scheduled time and the fog prevented their landing. In other words, they never got to the wedding at all. هوا افتضاح بود هواپیما با چندین ساعت تأخیر از ساعت مقرر بلند شد و مه جلوی نشستن اونها رو گرفت به عبارت دیگه اونها در کل به عروسی نرسیدند In other words چه مترادف هایی داره مترادفاش میشن putting it differently that is to say that's to say خب حالا تمرینتون چیه اینکه از روی مثال ها رو نویسی کنید با صدای رسا تکرار کنید تا اینکه خوب یک بار برای همیشه یادشون بگیرید بی نهایت سپاسگزاریم که انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال میکنید و همراهی میکنید و به دیگران هم معرفی میکنید آرزوی تندرستی و خورسندی داریم براتون